Au fil des quatre vidéos précédentes, nous avons vu se développer quelque chose. Euh, quelle est la démarche finalement qui se, est traduite par toutes ces séquences euh, de l'histoire Eh bien c'est l'abstraction. L'abstraction, c'est un, mot étymologie, ça veut dire sortir, extraire de quelque chose. On a, on a euh, une perception d'un phénomène et puis on arrive à en extraire quelque chose. Alors, on va donner l'exemple d'une démarche d'abstraction. Euh, ici, vous avez Galilée, vous savez qu'il a observé les mouvements du pendule et même euh, il a pu mesurer la fréquence des battements, comme à l'époque les horloges, ça n'existait pas vraiment. Et il a fait ça en mesurant euh, le temps avec son pouce. Donc c'est pour ça qu'il a le pouce mis sur le, poignet droit pour mesurer la, période. Et de cette observation, ben, il déduit la chose suivante, c'est que le carré de la période de ce pendule varie comme la longueur. Maintenant, il y a une façon différente d'exprimer ça, c'est de dire que la période varie comme la racine carrée de la longueur. Alors évidemment, aujourd'hui, de façon plus moderne, on écrirait que cette période est égale à la racine carrée du rapport entre la longueur et puis petit g qui représente le 9,81 mètres par seconde carré, la, la constante euh, d'accélération de la pesanteur. Maintenant, soyez extrêmement attentifs à ce qui va suivre. Vous avez devant vous une scène avec un observateur, Galilée, et un objet, son pendule, qu'il observe. Euh, dans la bulle, il y a la relation qui est liée au phénomène. Et eh bien maintenant, observez ce qui va suivre. Premier temps, je fais disparaître le pendule. Je fais disparaître l'objet. Deuxième temps, je fais disparaître l'observateur. Qu'est-ce qui reste Il reste la formule, des lettres, des symboles, des signes. Autrement dit, c'est ça l'abstraction. Bien, comment est-ce qu'on peut situer le jeu scientifique C'est un petit peu une sorte de dialogue d'aller-retour avec du concret qui sécrète de l'abstrait et puis de l'abstrait pur, c'est-à-dire des mathématiques qui tout d'un coup trouvent une application euh, dans le réel. Alors ici, on a l'exemple qu'on a évoqué dans les vidéos précédentes. Vous avez un Danois qui, utilisant un instrument de, de visée très précis euh, inventé par un Portugais, réalise des observations très précises qui lui permettent d'avoir des données sur les trajectoires des planètes. Et puis il y a Kepler qui gère tout ça et qui identifie ces trajectoires à des ellipses et puis trouve ces trois lois. Les trajectoires sont des ellipses et le Soleil occupe un des foyers, la loi des airs, euh, les vitesses et tout ça. Et puis euh, Newton invente une loi de force qui colle, qui va donner ses, lois des airs, ces trajectoires et tout ça. Formidable. Donc, autrement dit, euh, le formalisme newtonien euh, secrète les trajectoires elliptiques des planètes. Mais on a vu que les ellipses des trajectoires de la Terre, de Vénus, de Mars et tout ça, il y avait des excentricités très modérées. Alors on pourrait se dire, est-ce qu'il existe des trajectoires avec des très fortes excentricités Ben oui, euh, allait la trouver une avec sa comète. Et regardez la trajectoire qu'il avait calculée. Ça, c'est une belle ellipse, hein, c'est pas un cercle. Ok. Maintenant, quand on regarde euh, ce que ce formalisme mathématique de Newton sécrète, il sécrète trois types de courbes il y a les ellipses, il y a les hyperboles qui ne se referment pas, puis il y a la parabole qui est une ellipse qui a son foyer à l'infini. On pourrait résumer ça en disant qu'une parabole, euh, en quelque sorte, c'est une ellipse qui est mal tournée. Ben, à ce moment-là, on pourrait dire, mais est-ce qu'il y a des trajectoires hyperboliques ben oui, il y en a. Ce sont des comètes, ce qu'on appelle apériodiques. Alors de temps en temps, il y a une comète qui se pointe comme ça. Donc immédiatement, les astronomes amateurs et professionnels capturent les données, détermine sa vitesse, euh, prévoit sa trajectoire, la distance à laquelle elle va passer près du, euh, au voisinage du Soleil, et puis éventuellement cette trajectoire est hyperbolique et on dit ben voilà cette comète elle arrive mais elle reviendra plus. C'est pas une comète périodique qui revient tous les 75-76 ans comme la comète de Halley. C'est une comète qui, qui va disparaître. Donc là il y a un mariage heureux, et on va voir que ce mariage ne durera pas éternellement, entre euh, les observations, le formalisme, le modèle, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler ça, le modèle newtonien, et puis euh, euh, ce qu'on observe. Ceci étant, les ellipses, c'est pas Newton qui les a inventées, <laughs> ça existait depuis les Grecs. Alors à ce moment-là, est-ce que les Grecs avaient déjà des intuitions sur les trajectoires des planètes Non, non, pas du tout. Cela, ils s'amusait avec des bâtons, de la ficelle. Regardez par exemple le, montage qui est en bas. Vous prenez une table, vous plantez deux clous, vous mettez une ficelle avec un crayon et hop, vous tracez une, magnifique ellipse. Euh, donc ellipse, hyperbole, parabole, tout ça, ce sont des propriétés géométriques. Et les Grecs étaient très intéressés par la géométrie. Alors on pourrait se dire, c'est c'est curieux, c'est-à-dire que tout d'un coup on fait des mathématiques, des formes, des formalistes, on écrit des crottes de mouche magnifiques sur une feuille de papier. Est-ce que ça a un sens tout ça bah, pas forcément. Regardez les, malheurs de Kepler. Lui, il a pris les poliettes de Platon. Il a cru que c'était arrivé. Il a cru qu'il pouvait euh, expliquer pourquoi les, planètes se situaient à cet endroit-là. Et ça n'a pas marché, quoi. Donc ça marche pas à tous les coups. Et puis, quelquefois, il y a des, il y a des bides épouvantables. Je crois que le, l'échec contemporain le plus navrant, c'est les supercordes. Il y a toute une bande de types euh, qui ont imaginé qu'on puisse décrire toutes les particules à l'aide d'un système de cordes euh, dans, un nombre de dimensions important. Et tout le monde s'est jeté là-dessus. Et ça a été la grande mode dans les labos de physique théorique. Euh, à chaque fois qu'arrivait euh, euh, un recrutement, les gens étaient candidats. On dit Est-ce que vous êtes dans la mouvance des cordes Alors ah, si vous êtes là-dedans, ça va. Sinon, c'est pas la peine, quoi. Et grâce à cette politique de, concentration des moyens sur un, front qui est le front des cordes, eh bien, euh, pendant 30-40 ans, ces gens-là, avec des super ils ont tricoté des super chaussettes. Et ça a donné une montagne de publications extraordinaires. Euh, moi, je vous citerai euh, le discours d'un président d'université qui, un jour, euh, recevait tout un colloque sur les supercordes en France et il, disait bien que cette théorie n'ait jamais expliqué quoi que ce soit ni prédit quoi que ce soit, étant donné le nombre de papiers qui sort, nous noterons l'extrême vitalité de cette nouvelle discipline. Bon, on est arrivé maintenant en 2017 je crois que euh, on n'en parle plus. D'ailleurs, n'espérez pas trouver dans l'air vu une grande découverte des cordes Je crois que tout le monde a compris que c'est de la foutaise. Quoi. Donc quelquefois ça marche pas. Quelquefois c'est très compliqué, très sophistiqué, très touffu. On, nous prédit monts et merveilles. Et puis ça foire tout bêtement. Voilà. Et la théorie des cordes, je ne sais pas si elle trouvera euh, une nouvelle renaissance. Il y, des, il y, a des, gens qui vous diront que c'est tellement en avance que c'est une théorie qui trouvera ses applications dans 50 ans. Bien, maintenant revenons à notre sujet principal. En principe, toutes ces vidéos sont construites autour d'un thème central qui est la cosmologie. Néanmoins, je vais être obligé de faire un petit virage, un petit détour par la mécanique quantique pour expliquer des choses essentielles. Voilà un petit montage qui part d'un problème de pêche à la ligne. Vous avez devant vous un bouchon de pêcheur à la ligne attaché à son fil et ça, c'était pas tant pour faire osciller, vous voyez, vous tirez sur le fil comme ça et vous faites des ondes circulaires qui se propagent. Et puis, devant ce bouchon de pêche à la ligne, vous avez euh, une paroi, une digue, une digue, qui a deux fentes. alors, les ondes circulaires arrivent devant ces deux fentes et euh, l'eau va monter dans ces deux fentes, alternativement, monter, descendre, monter, descendre, ce qui fait que ces deux fentes vont se euh, comportés exactement comme si elles étaient des sources similaires, comme si c'était deux bouchons de pêche à la ligne qui montent et qui descendent, et qu'à ce moment-là, qui vont créer leur propre système d'ondes circulaires qui partent euh, en aval. Alors il faut bien comprendre que les oscillations des, deux bouchons témoins qui sont euh, dans les fentes, qui montent et qui descendent comme ça, sont absolument synchrones. Donc se comportent comme deux sources qui émettent chacune leur euh, train d'ondes circulaires. Et ces ondes circulaires, on les a représentées ici, elles vont interférer. Et en interférant, eh bien, elles vont créer dans le bassin un clapot. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer sur le mur qui reçoit ces ondes. Ici, j'ai représenté le niveau de l'eau euh, au niveau du mur qui reçoit justement ce clapot. Alors comment ça se comporte Eh bien, par rapport à une ligne pointillée horizontale qui représente l'eau calme, eh bien à ce moment-là, on voit qu'il y a une montée descente, et puis il y a des endroits du mur où le niveau de l'eau oscille, et d'autres au contraire, où il reste constant et, identique à ce qu'il était sans la perturbation. Autrement dit, en, ayant créé avec ce bouchon de pêche à la ligne unique ces deux émissions d'ondes par les fentes, eh bien, on crée euh, sur le mur un signal. Ici, la ligne verte euh, représente euh, le niveau de l'eau du bassin lorsqu'il n'est pas perturbé. Et puis ici, j'ai mis des points verts sur cette ligne qui représentent des endroits où l'eau ne change pas de niveau. Donc c'est entre ces endroits que l'eau monte et descend. Alors si vous n'avez pas bien saisi ce genre de choses, vous pouvez toujours revenir en arrière et revoir la séquence. C'est très important de comprendre. Alors là, vous devez vous dire dans quoi est-ce qu'il essaye de m'embarquer. Euh, au départ, il parle cosmologie, après il dit qu'il va faire un petit tour en mécanique quantique, puis alors là, on a une expérience d'hydraulique avec des ondes qu'on fait sur un plan d'eau. Eh bien, figurez-vous que cette expérience, elle a été faite en 1801 par Thomas Young, un Anglais, et il a fait ça avec la lumière. Donc euh, sur le dessin, vous avez euh, le dispositif schématique avec une source de lumière, deux fentes, et puis sur l'écran, ce qui voit se projeter, c'est pas euh, deux images, mais des raies. Des, une succession comme ça de, raies lumineuses. Et vous retrouvez la même chose qu'avec l'hydraulique, c'est-à-dire que ça suggère que la lumière est une onde et que cette onde, elle passe par les, deux fentes, et qu'à ce moment-là, ces fentes se comportent comme des émetteurs de lumière, euh, en phase, exactement synchrone, et à ce moment-là, il y a des interférences, et ce qu'on voit sur l'écran, c'est le résultat de ces interférences. Alors les endroits où euh, l'onde lumineuse agit puissamment et dépose son énergie, c'est les endroits lumineux. Et puis au contraire, quand les deux sollicitations lumineuses s'annulent, eh bien ce sont les, les, raies obscures. Bien, on ne va pas ici retracer toute l'histoire de la physique et de la science euh, au XVIIIe, XIXe siècle. Toujours est-il que euh, cette expérience, ainsi que plusieurs autres, consacre l'idée que la lumière a un caractère ondulatoire, alors que Newton pensait qu'elle avait un caractère particulier. Il n'était pas le seul d'ailleurs, parce qu'il y avait une sorte de, comment dire, de, discussion pour savoir euh, si c'était des particules ou si c'était des, des grains de lumière ou si c'était une onde. Mais là, l'aspect ondulatoire semblait s'imposer, quoi. Alors après, eh bien, euh, apparaît euh, l'électricité, le magnétisme, Faraday, Ampère, c'est extraordinaire, donc tout le monde fabrique des expériences plus fantastiques les unes que les autres. Faraday et Ampère s'exercent à essayer de faire des équations. Alors les équations, vous allez en voir des superbes. Ça, je peux vous dire que euh, pendant tout ce 18e, 19e siècle, les, scientifiques se sont dotés d'un formalisme. Ils ont inventé des trucs formidables, des opérateurs, des igouis. Enfin, c'est le catalogue des crottes de mouche, quoi, comme dirait ma femme. Et euh, il y a un personnage là-dedans qui est extrêmement important, c'est Maxwell. Euh, James euh, Maxwell, c'est pas l'inventeur du café, c'est un Anglais et euh, quand il invente, euh, enfin il invente pas, disons qu'il prend des équations qui traînent un peu à droite et à gauche, qu'on on essayer de faire les uns et les autres, il fait une synthèse extrêmement brillante. Et voilà, euh, donc Maxwell avec son jeu d'équations. Et ces équations décrivent l'électromagnétisme. Vous voyez la lettre E, ça c'est le champ électrique, la lettre B, ça c'est le champ magnétique, J c'est le, courant électrique, et tout ça, ça fonctionne merveilleusement. Il y a une espèce de delta à l'envers qu'on appelle l'opérateur Nabla, vous avez une espèce de dé bizarre qui est la dérivée euh, partielle. Enfin, ça, c'est un, formalisme mathématique qui est complètement actuel. Quoi. Disons qu'un mathématicien, un physicien de 2017 qui lit les, écrits de Maxwell, et il a l'impression qu'il est dans une fac. Quoi. Donc, il écrit ces équations-là qui décrivent toute euh, tout l'électromagnétisme. Et qui plus est, ce qui est fantastique, c'est qu'à partir de ces équations-là, il montre que euh, ce, système géré par ces équations engendre des ondes, et ces ondes sont les ondes lumineuses. Ce qui fait que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Donc on pourrait dire, avec ces expériences comme celle de, euh, Jung et d'autres, et puis euh, les équations de Maxwell, on a terminé la physique. Ah C'est là qu'arrive le trublion, le petit diable, la mécanique quantique. Et là, vous dites, oh misère, il va nous expliquer la mécanique quantique. Non, non, il y a des tas de gens sur le net qui font ça très bien. quoiqu'ils euh, quoi qu'ils ont beaucoup de chance, parce que je rappellerai la phrase de Richard Feynman, qui était un, des plus grands scientifiques euh, dans ce domaine, et qui disait, vous rencontrerez peut-être un jour des gens qui disent, j'ai tout compris euh, sur la mécanique quantique, et moi je vous dis, ce sont les plus parfaits des menteurs, parce qu'on n'y comprend rien, on a trouvé des recettes, ça marche, c'est comme ça, c'est tout. Nous voilà parvenus maintenant à l'épilogue de ce cinquième épisode. Et on va comprendre pourquoi on a détaillé l'expérience de Jung et pourquoi on a évoqué euh, ces questions de mécanique quantique. Bien, cette expérience de Jung, on va la refaire à l'époque moderne. C'est-à-dire on remplace la source de Jung par un appareil qui a une propriété, c'est de n'envoyer qu'un seul photon à la fois. Alors on a dit que euh, les particules, la lumière c'était des ondes, et puis aussi on a montré tac tac tac tac que ça c'était aussi des photons. Vous savez, j'ai vécu quelque chose d'assez étonnant. Je suis un astronome non pratiquant, c'est-à-dire que n'ai pas beaucoup passé de temps derrière un télescope. Mais un jour, les gens de Marseille ont été assez gentils pour m'emmener à Saint-Michel l'Observatoire et mon ami Boulestex avait fait un montage très intéressant. Il regardait une galaxie très lointaine. Et vous savez que pour faire une image de galaxie, mais quand elle est très très très loin, comme ça, pendant une nuit d'observation, on ramasse quelques milliers de photons, c'est tout. Donc il avait, euh, on réceptionnait les photons sur euh, l'écran d'un portable et il avait sonorisé. Alors c'est vrai qu'on les entendait toc, on les entendait arriver les uns après les autres. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc effectivement, la, lumière arrive par petits paquets comme ça. Donc les photons, ça existe. Alors à ce moment-là, le sens commun dit bon bah si l'appareil envoie un seul photon à la fois, il passera ou à droite ou à gauche, mais n'aurai pas des frances d'interférence. Eh bien, si les frances, on les a quand même. Alors, à ce moment-là, le quanticien dira Ah oui, mais ça, c'est grosse astuce, c'est force de magie, comme dirait Kipling. C'est pas la peine de chercher à comprendre. La mécanique d'antique nous dit que ceci, que ça. Ouf. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous entrons avec la mécanique quantique et avec la relativité restreinte et générale dans l'ère des crottes de mouche, l'ère où comprendre l'univers, c'est prendre une feuille de papier, écrire des x, des y, des sinus, des cosinus, des machins, des trucs, bidules, etc. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et au fond, c'est reposant parce que, euh, en fait, euh, quand je vais vous emmener dans la relativité restreinte et la relativité générale, il faudra simplement se détendre en disant J'essaye pas de me faire une image mentale. Et vous verrez, tout se passera très bien.